Señor conselleiro, vostede non ve brotes verdes, vostede ve un bosque atlántico onde non hai nada. É que dá usted, vostede uns datos que son alucinantes. Eu me gustaría saber, eh, me gustaría conocer realmente o programa Primex, non? Para que se dedica? Por aquí nos está vendendo primeira implantación en terceiros países. Realmente o que nos está falando é de que a xunta vai poñer diñeiro dos fondos europeos para a traslocación de empresas, para destruir emprego en Galiza e que se cree emprego en países moito máis baratos a nivel salarial. Así, podemos ver, por exemplo, que eh, o señor Feijó, xunto co ministro de Relacións Exteriores de Panamá, estaban estudiando a posibilidade de que empresas galegas, PEMES galegas, se instalen en Panamá para incrementar a súa capacidade exportadora no continente americano. De eso se trata. Esos grandes acordos con terceiros países eh, resulta que esas exportacións é que se implanten as empresas en terceiros países que den alí traballo a xente desos países para exportar desde alí produtos que levan a marca Galiza pero que non se van a fabricar en Galiza nin van a dar traballo aos traballadores e traballadoras galegos. Ese é o plan da Xunta de Galicia nun país que morre de fame e de desemprego. Eu, a verdade, necesito que mo explique. Según datos de ICES, o Instituto de Comercio Exterior, as multinacionais galegas multiplicaron por 12 os seus, os seus investamentos no estranxeiro por 12 os investimentos no estranxeiro e multiplican por menos un ou por menos tres os investimentos en Galiza. Que gran plan ten a Xunta de Galiza que ben o está facendo e que ben nos vai a ir os galegos e as galegas con estas políticas. Eu pregunto, cal é o beneficio para a clase traballadora galega? Cal é o beneficio para a nosa economía real? Pode que teñan beneficio estas empresas Inditex, Pili Carrera, Hm? Pescanova, 17 filiais fora, Geasa Rianxeira, filiais en Italia e en países latinoamericanos, Copo, en Brasil e en Detroit, eh? pero que ademais xa sale Citroën recomendando a todas as auxiliares que traballan para Citroën que se vayan a traballar a terceiros países cos salarios máis baratos, porque ese é o plan da xunta, o que nos está vendendo hoxe aquí. De verdade que hai que ter capacidade de engano para virnos a vender aquí eh, que a traslocación beneficia aos traballadores e as traballadoras galegos e a poboación de Galicia. As multinacionais galegas teñen investido 2.000 millóns en máis de 30 países. Bien, Está claro para onde vai o diñeiro, principalmente para Marrocos, que Marrocos di que hai 800 empresas españolas instaladas no seu país. Biza Tánger, que se marchou de Vigo, eh, destruir eh, emprego en Vigo para irse a colocar en Marrocos porque din eh, o presidente de Biza, eh, de Biza di que a man de obra é traballadora e hábil e aprenden rápido. ¿Mm? Pero tamén está el Dispamoldes, eh, que traballa para PSA Citroën, e din tamén que o custe da man de obra é moi barato, entón que hai que irse para Marrocos. Ese o que vostedes están alimentando co seu plan Primex. Es para eso nos vale os galegos e as galegas. Cantos, canto diñeiro vai a dedicarlle vostede a que Marrocos, os marroquíes, teñan traballo, teñan empresas nas que traballar, mentras as empresas que se instalan ali vayan pechando en Galiza. Oito pymes de automoción aeronáutica e textil se implantarán tamén en Marrocos mediante el Plan de Internacionalización Primes promovido por la Xunta de Galicia. E alá se marcha New Walven, Fernández, Francisco Fernández Lijó, Orval, Gipat, Delta Montajes, Acuapunto, Dupor, AEGA. Sigan mandando empresas galegas para fora, sigan pechando aquí as empresas. Non entendo que o que nos están vendendo. Pero que ademais a mí me gustaría que nos disera que nos aclarara aclarara isto, o catedrático de Dereito Financiero e Tributario, Miguel Camaño, di que o 70% das, das empresas españolas fracasan no seu intento de internacionalización en Asia e un 50% non o consigue en América Latina. Me gustaría saber cales son as dificultades, se si isto é certo e que eh, políticas están eh, xerando. Tamén temos que as exportacións textiles de Galicia gañan, tuveron unhas ganancias no ano 2013 de 3.443 millóns de euros, un 8% máis que no ano 2012. E eu me pregunto, e que beneficio ten isto para os galegos e as galegas? A que beneficia esa, esa gran... Eh, esos grandes beneficios das empresas do, do textil fundamentalmente Inditex e Pili Carrera contra das grandes explotadoras, exportadoras e explotadora tamén a verdad me equivoquei, pero as dúas cousas llevan ben a Pili Carrera. Porque, por exemplo, se lle aplica aos traballadores de Pili Carrera con tant, e aos de Inditex con tanta maravilla de beneficios e tanta deslocalización das súas empresas para abaratar custes, eh? Uns salarios que son unha vergoña para este país. Un especialista de Pili Carrera de Inditex cobra 821 euros, un oficial 840, un condutor 942 e un vendedor 963 euros. Esos son los salarios menos de 1.000 euros o mes eh? estas maravillosas empresas que teñen todo o apoio da xunta para que sigan tendo beneficios, os invistan fora de Galiza e non creen traballo aquí sigan explotando a clase traballadora galega sin ningún tipo de control. Pero falaba vostede tamén do, eh, do importante que é o investimento de capital foráneo en Galiza, que están vostedes xa que o capital galego se marcha para fora, vostedes se preocupan agora de que o capital de fora veña para Galiza, nos pasa como co, cos universitarios, cos titulados, mm? os investigadores. Vostedes permiten que os investigadores galegos teñan que emigrar a traballar do que sea polo mundo adiante, incluso favorecen que se vayan a traballar sin sueldo a Europa, unha gran maravilla de iniciativa por parte do goberno galego. Eh? E eu me pregunto, eh, ese capital foráneo que vai vir desde fora a investir en Galicia vai a ser como de PEMES que ven a comprar empresas galegas ¿Mm? vai a ser como esa gran iniciativa de Porto Cabral dun gran macrocentro que non quere nadie na cidade de Vigo ¿Mm? O vai a ser esas empresas maravillosas que veñen a explotar a nosa terra como son as empresas da megaminería? Cal é o proxecto que ten eh? a Consellería de Industria con este investimento? Que investimentos son os que están atraendo a Galicia máis que queimar todo o potencial deste de país e regalalo eh, a capital foráneo mentre se permite que as nosas empresas pechen? Me gustaría tamén que nos comentara, porque parece que tamén hai dentro destas maravillosas líneas que teñen, 62 millóns para proxectos de competitividade ou internacionalización. Que hai realmente da competitividade? Como considera a Consellería que se pode ser competitivo. Porque o único que vemos, a pesar de todo lo que din, de investir en innovación, ¿eh? de investir en, en investigación, realmente o único que se está investindo aquí en favorecer que as empresas se vayan a, a, a instalar en lugares donde os salarios son máis baixos, permitindo a destrucción de emprego sin ningún compromiso. E tamén hai Pois o teño, ah, bueno, o teño por aquí, no, eh, quería buscar o nome da persona Codixo, do profesor Codixo, ah, pero bueno, parece ser que as únicas empresas que realmente si eran beneficio para Galiza son aquelas que teñen a súa sede en Galiza e, sin embargo, a Xunta non reclama que empresas como, por exemplo, Navantia teñan a súa sede en Galiza e permiten, ou Fenosa, eh, teñan a súa sede en Galiza. Vou rematando xa. E despois, bueno, xa o remate, lo maravilloso e o ben non de todo este discurso. Como nos podemos creer o seu discurso cando fala de reforzar o papel dos portos galegos, importantísimo, o porto de Vigo, importantísimo, pero van a Europa a votar en contra de que Vigo sea un porto nodal. Por favor, Eh? Non poden seguir políticas distintas en un lado que en outro. Sí, señor, sí. Sí, o Porto de Vigo sempre foi abandonado igual que a cidade de Vigo, igual que siguen abandonando a economía galega para favorecer a economía das multinacionais galegas que non vai a repercutir de ningunha maneira nin no beneficio de Galicia, nin da clase traballadora galega, nin vai a mellorar o desemprego do noso país. Nada máis. Moitas grazas. Un grupo socialista ten a palabra, señor Losada.